Дорогие друзья, я рад приветствовать вас на канале Пите Горбатюкс. Сегодня у нас рубрика на тему «Короткие фразы на английском». Нам необходимо сказать на английском языке следующую фразу. Между прочим, кстати, кстати говоря, как же будут звучать эти фразы на английском? Итак, фраза, между прочим, будет звучать на английском by the way. Фраза, кстати говоря, будет звучать by the way. И фраза «кстати» будет звучать, как и предыдущие две. By the way. Кроме того, фраза by the way может переводиться на русский язык как «по дороге». Дорогие друзья, наш урок завершен. Я желаю вам удачи, успеха. Подписывайтесь на мой канал, делайте лайки, комментарии. Всего вам доброго. Пока.